Ma la mia faccia è arancione! Hai visto il mio fuoco di frutta? No! Perché la tua faccia è arancione? No, no, no! Ok! Rosso! E eh, verde! Mm. Eh? Vanessa! Buono! <gasps> Anastasia! Hai bevuto il mio succo di frutta? No! La tua faccia è verde. Verde? No. Stai bevendo il succo. Oh, scusa. Okay. Ah!